一目惚れこの気持ちをどうしよう耳に見とれちゃっていつの間にか大胆話しかけちゃって緊張とかバレバレでつつつ通じてる共通点発見して今じゃ二人でとおしゃれして出かけて写真もたくさん クムニャンニャンニャンだか怒らせてウェブウェブウェブ検索乙女心わからない危険直してよ花束なんてどうかなむむむ難しいなやっぱりコスメがいいかな映える場所探しておしゃれして出かけて動画もたくさん を切りして ってば。所探しておしゃれして出かけてたまには好きって言葉にして運命の人